Manchmal kommt einem das eigene Leben sehr ernst und grau vor. Besonders wenn es für aussen grau ist, merkt man so ein bisschen, hm, so die innere Freude ist gerade ein bisschen gehemmt. Im heutigen Video werde ich dir ähm, einen Zugang geben, um wieder deine innere Freude zu finden, auch wenn es für grau ist, auch wenn einmal einfach so alles sehr ernst wieder mal erscheint, weil wir haben nämlich im Yoga ein Zentrum, ein Energiezentrum, wo wirklich mit allen unseren Emotionen verbunden ist, sehr ein farbiges Energiezentrum, wo wir sehr viel Freude können erfahren und auch vergessene und verlorene Aspekte von uns selber wieder können finden. Und zwar rede ich von einem Energiezentrum, wo sich so so ein bisschen unterhalb des Bauchnabels befinden. Das Energiezentrum ist verbunden mit den Hüften, wenn man das physisch anschaut. Und ähm, ja, manchmal ist es auch wirklich so, wenn man viel sitzt und man merkt so, ist, ist das alles ein bisschen verhockt dort. Darum generell ist es so, wenn wir uns anfangen ein bisschen mehr zu bewegen, können wir auch generell ein bisschen mehr in eine Freude rein. Das merkst du vielleicht, wenn du gehst, Sport machen Nach dem Sport, wenn du dich bewegt hast, ist meistens die Welt nicht mehr so trist und so grau wie vorher. Jetzt ist ja so, aber Energiezentrum ist auch mit dem Element Wasser verbunden und zwar wirklich so ein bisschen der fließende Aspekt vom Wasser. Weil nämlich wenn alles grau wird in unserem Leben, ist wie auch, wird alles so ein bisschen stagniert alles und darum ist auch die Idee, dass wir wieder anfangen wirklich ähm, Fluss ins Leben hineinbringen, Bewegung ins Leben hineinbringen. Je nachdem bist du ein Tänzer und tust du sehr gerne dich bewegen und tanzen, ähm, dann ist das eine wunderbare Art, um die Energie wieder in Fluss zu bringen. Vielleicht bist du aber eher der Mensch, der lieber geht, geht rennen und die Energie so in Fluss bringt. Ähm, es ist nicht nur so, dass Bewegung die Energie in Fluss bringt und alles ins Flüssen bringt, sondern eben auch so ein bisschen der kreative Aspekt in uns hinein. Vielleicht erinnerst du dich noch schwach daran, dass als Kind hast du zum Teil Tätigkeiten gemacht, wo du dich total drinnen verloren hast und wirklich hast können so in dem innen, in dem Sinn fließen und dich vertun und die Zeit ist vorbeigegangen und du hast Freude erlebt und, und einfach so diese Qualität, die können wir auch wieder in unser Leben hineinbringen und zwar, wenn wir uns zurückerinnern was hat mir eigentlich wirklich Freude gemacht als Kind? Was sind die Tätigkeiten, was sind die kreativen ähm, Sachen, die ich dazu mal gemacht habe, die mich so erfüllt haben. Vielleicht ist das eigentlich Malen und Zeichnen, vielleicht ist es mehr irgendwie Musik hören und sich bewegen, vielleicht ist es aber auch mehr gewesen, ähm, irgendwie schreiben und vielleicht irgendwie sich in Wort irgendwie ein Gedicht schreiben oder Geschichten schreiben. Ähm, so hat jeder irgendwie so ein bisschen seine eigene Ausdrucksart gehabt. Manchmal für gewisse Leute ist es Singen und wirklich so frei von der Leber singen und können Musik machen, vielleicht dazu noch Gitarre spielen oder Klavier spielen. Das sind all, ähm, alles so Tätigkeiten, die uns einfach so wieder mit dieser Energie in Verbindung setzen, auch dieser fließenden Energie, die uns so viel Freude schenkt. Darum möchte ich dich dazu animieren, dass du dir für einen kurzen Moment überlegst, was macht mir Freude? Was schenkt mir Freude in meinem Alltag? Vielleicht ist es am Anfang ein schwierig. Dann erinnerst du dich zurück, was sind die Sachen gewesen, die früher als Kind dir besonders Freude gemacht haben, die du vielleicht dann irgendwie durch die Jahre plötzlich mal so ein bisschen vergessen oder aufgegeben hast. Und vielleicht wagst du es, wieder einmal anfangen zeichnen, anfangen singen, anfangen Gedicht Geschichten schreiben, dich wieder mehr bewegen, frei gehen, tanzen, laut Musik hören und dazu ähm, dein Tanzviertel schwingen. Eigentlich all diese Sachen wieder einmal ein bisschen mehr in deinen Alltag hineinbringen, die dir eben die Freude zurückschenken und die farbige Landschaft oder das farbige Gefühl wieder zurück ähm, in dein Leben bringen, wo vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich wünsche dir viel Spass zum Verschiedenes ausprobieren und so mehr Farbe und mehr Lebensfreude in dein eigenes Leben hineinzubringen.